हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो एसक्यूएल की है और एसक्यूएल में हम क्या सीखने वाले हैं ये आपको बताता हूँ देखिए सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन किया है मैंने यहाँ क्रिएट पे जाइएगा और यहाँ से टेबल बनाने के लिए हम क्वेरी डिजाइन का प्रयोग करेंगे हम डायरेक्टली टेबल नहीं बनाएंगे यहाँ पर आएंगे और एसक्यूएल का प्रयोग करके टेबल बनाएंगे तो पहले भी बना चुके हैं तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं ये चीजें तो कॉमन है यहाँ लिखेंगे क्रिएट टेबल और क्रिएट टेबल लिखने से टेबल बनती है टेबल का नाम हमें देना है तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कस्टमर टी तो ये दे दिया मैंने कस्टमर टी तो कस्टमर टी टेबल का नाम है और यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट ओपन कीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ कस्टमर दे देता हूँ तो ये लिख दिया मैंने name of score underscore underscore जरूर लगाइएगा नहीं तो दिक्कत होगी नेम ऑफ कस्टमर दे दिया और इसको हम रखेंगे टेक्स्ट डेटा टाइप तो ये यहाँ पर डेटा टाइप इसका मेंशन कर दीजिए कॉमा दीजिए एंटर करके नीचे आइए अब यहाँ पर ये देने के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं कस्टमर की सिटी तो ये लिख दिया सिटी और यहाँ पर सिटी को हम रखेंगे वेयर कैर तो दोनों ही का प्रयोग किया है मैंने ये ध्यान दीजिएगा इसमें वेयर कैर भी लगाया और टेक्स्ट भी लगाया है क्या इसकी मैक्सिमम साइज टेन रख देता हूँ कॉमा देते हैं कॉमा देकर के नीचे आते हैं अब इनकी एज की बात कर लेते हैं तो एज को रख लेता हूँ इंटर डेटा टाइप और यहाँ पर अब कोई कॉमा आपको देना नहीं है ब्रैकेट को क्लोज करना है और सीधा सीधा यहाँ पे रन पे क्लिक कर देना है तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर कस्टमर टी नाम से टेबल क्रिएट हो गई है लेकिन इसके अंदर कोई रिकॉर्ड अभी फिलहाल एंटर नहीं हुआ है तो ये रिकॉर्ड कैसे एंटर होगा आइए देख लेते हैं एक बार ये हमारी क्वेरी वन थी इसको हम सेव करके क्लोज कर देते हैं इसको क्वेरी वन ही रहने देते हैं और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं तो ये क्लोज कर दिया हमने लेकिन अभी इसमें कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं हुआ है तो यहाँ पे जाकर के एक और क्वेरी बनाते हैं हम क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे यहां से इसको क्लोज करेंगे और एसक्यूएल पर चले चलेंगे तो अब यहां पर लिखेंगे हम इंसर्ट इनटू जो कि हम इसके पहले भी देख चुके हैं कि हम जब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कराना होता है तो हम लिखते हैं वहां पर इंसर्ट इनटू तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिख देना है इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू लिखने के बाद आपको क्या करना है सिंपली यहां पर टेबल का नाम देना है किस टेबल में आपको इंसर्ट कराना है तो टेबल का नाम है कस्टमर टी तो यहां पे लिख दीजिए कस्टमर टी तो ये हो गया कस्टमर टी और यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद अब यहां पर क्या-क्या चीजें देनी है देखिए सबसे पहले तो क्या है कस्टमर का नेम है नेम ऑफ कस्टमर है फिर सिटी है फिर एज है तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको लिख देना है यहां पे तो यहां पे लिखिए नेम ऑफ कस्टमर ठीक है तो ये नेम ऑफ कस्टमर लिख दिया आपने और कस्टमर लिखने के बाद आपको क्या करना है सिंपली यहां पर कॉमा लगाना है ठीक है जैसे ही आप नेम ऑफ कस्टमर लिखेंगे तो ये तो हेडिंग हो गई आपकी नेम ऑफ कस्टमर ठीक है और कौन-कौन सी हेडिंग्स हैं उनको भी आपको यहां पे देना पड़ेगा तो इसके लिए यहां पर आप लगा दीजिए कॉमा आपको किसी सिंगल डॉटेड कॉमा या डबल डॉटेड कॉमा में ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टाइटल है ऑलरेडी आपने दिया हुआ है ठीक है तो अब यहां पर हमें देना है सिटी तो यहां पर लिख दीजिए सिटी कॉमा दीजिए और फिर लिख दीजिए एज तो ये तो काम हो गया इसको बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद अब हमें क्या करना है तो आपको क्या करना है सिंपली यहां पे लिखना है वैल्यूज तो लिख दीजिए यहां पे वैल्यूज ये लिख दिया वैल्यूज ब्रैकेट को ओपन कीजिए स्मॉल ब्रैकेट को और यहां पे सिंगुलेटेड कॉमा में कस्टमर का नाम कस्टमर का नाम लिख दिया मैंने मोहन ठीक है और सिंगल रेटेड कॉमा को क्लोज कर दिया सिंगल रेटेड कॉमा ओपन किया था फिर क्लोज किया फिर कॉमा देंगे अब कस्टमर की सिटी तो यहां पर कस्टमर की सिटी कर देते हैं देवरिया कुछ इस तरीके से ये देवरिया कर दिया और इसको क्लोज किया डबल सिंगल रेटेड कॉमा को क्लोज किया कॉमा अब एज की बात है तो यहां 23 एज दे देते हैं तो ये भी रहेगा सिंगल रेटेड कॉमा में ये बात ध्यान रखिएगा सिंगल रेटेड कॉमा ओपन होगा फिर क्लोज भी होगा ठीक है क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और डिजाइन पे जाकर के और एक बार इसको रन करवा दीजिए तो जैसे ही रन करवाएंगे तो ये लिखा हुआ है you are about to append one row तो बस यस कर दीजिए काम हो गया है अब हो गया है तो पता कैसे चलेगा तो यहां पर आप जाएंगे ना कस्टमर पर तो अभी ये दिख नहीं रहा है लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूँ इसको यहाँ से सेव करने वाला हूँ और इसको क्लोज करने वाला हूँ ठीक है इस क्वेरी को भी सेव करूंगा और फिर इसको क्लोज करूंगा अब हम कस्टमर को दोबारा से ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कराया है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है तो इस तरीके से आप इंसर्ट करा सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी पूरी वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video